ये जो आप संस्था देख रहे हैं गौतम बुद्धा एजुकेशन एवं सोशल वेलफेयर सोसाइटी इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ये हमारा अभी फिलहाल तो स्टेट लेवल का एन है लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पे भी इसको एक्सटेंड कर रहे हैं जल्दी से जल्द तो इसमें एक योजना चल रही है अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विदेश अध्ययन योजना ये योजना पिछले पंद्रह सत्रह सालों से रनिंग में है दिग्विजय सिंह के टाइम की योजना स्टार्ट हुई थी और इस योजना में प्रति वर्ष पचास अनुसूचित जनजाति के बच्चों को विदेश में मास्टर डिग्री और पीएचडी करने के लिए भेजे जाने का प्रावधान है लेकिन ये देखा जा रहा है पिछले अनेक सालों से कि इस योजना में शासन भेज तो रही है लेकिन पचास बच्चे नहीं भेज रही है साल के दो तीन बच्चे ही जा पाते हैं उसका कारण ये है कि इस योजना का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया हालांकि इसमें गवर्नमेंट की भी कमजोरी है उनको उनको भी करना चाहिए प्रचार प्रसार मैं समझता हूँ कि आज आप पहली बार ये पता लगा होगा कि ऐसी कोई योजना चल रही है वही तो इसलिए तो किसी अधिकारी ने आगे नहीं बताया होगा कोई कलेक्टर रोड से कोई अधिकारी आया नहीं होगा तो ये गवर्नमेंट का मैं फॉल्ट मानता हूँ हालांकि मैं गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करता क्योंकि क्या है कि किसी की आलोचना से तो फायदा भी नहीं है लेकिन चूंकि हमें आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आपको जो है योजना का एक अंग बनना पड़ेगा आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा जिसके लिए 55 परसेंट से स्नातक मांगा गया है मिनिमम अगर आप 55 परसेंट अंकों के साथ में स्नातक हैं तो आप इसमें पात्र हैं और आप सिंगापुर से मलेशिया से दक्षिण अफ्रीका से यूरोप से जहां भी हम आपको सजेस्ट करेंगे वहां से आप अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं तो इस योजना में आपको दसवीं बारहवीं स्नातक जितने भी आपके वर्ष हैं उसकी मार्कशीट्स और आपको हिंदी में ही आपको सब काम करना है फिलहाल आपको कोई जरूरी नहीं कि आप अंग्रेजी में थ्रू आउट हो आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए एक विल पावर होना चाहिए जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर था बाबा साहब अम्बेडकर उन्नीस या पंद्रह की बात है उनको स्कॉलरशिप मिली थी जो बड़ौदा के जो महाराज हैं राव गायकवाड़ उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बुला के स्कॉलरशिप दी उस जमाने में जब हमारा देश गुलाम था और वो हमारे समाज के पहले महान विद्वान हुए जो इंग्लैंड में और इंग्लैंड के बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी गए अमेरिका तो उस जमाने में जब बाबा साहब अम्बेडकर इतनी विपरीत परिस्थितियों में चले गए तो अभी तो परिस्थिति अच्छी है अभी तो अपन बहुत वेल सिविलाइज हो चुके हैं वेल कनेक्टिविटी हो चुकी है तो मैं समझता हूं कि आपको इस योजना का लाभ लेना चाहिए तो इसके लिए हम आपको एक फॉर्म देंगे कोई भी एक व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी ले लेगा और उस फॉर्म को हम भरवाएंगे आपसे और फॉर्म भरवाने के बाद में फिर आपको उसको उसके साथ में दसवीं बारहवीं की मार्कशीट और स्नातक की मार्कशीट और आई जाती मूल्यवर्ती प्रमाण पत्र के साथ में आपको मेरे ऑफिस में भेजना पड़ेगा उसको फिर उसके बाद आपकी आगे की प्रक्रिया चालू होगी इसमें फिर हम आपको जैसे अभी अगर कोई इंटरेस्टेड हो इमीजिएट तो हम उसको जुलाई में भेज देंगे फॉरिन सिंगापुर में पढ़ाई करने के लिए अगर कोई भी इच्छुक हो तो उसका नाम नोट करा देना हमें और मेरे साथ में हमारे संस्था के जो पहले स्टूडेंट हैं संजय सिंगार जी वो भी आए हुए हैं और वो भी इस योजना में एस के स्टूडेंट्स के तौर पर उन्होंने दो में सिंगापुर ज्वाइन किया था वहां पर एंगिया रस्किन यूनिवर्सिटी जो ब्रिटेन की टॉप यूनिवर्सिटी है उसके सिंगापुर कॉलेज से उन्होंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद में वो इंडिया लौट के आ गए आज मेरे साथ में ही है उनके मन में समाज के प्रति कुछ कर देने की तमन्ना है इसीलिए आज हमने ये दौरा किया तो मैं संजय सिंगा जी को इन्वाइट करूंगा कि वो आगे की जानकारी आपको दें कि इसमें हम आपको आगे क्या करना और वो अपने वहाँ के अनुभव भी आपके साथ में शेयर करेंगे कि क्या क्या उनको अनुभव हुआ फॉरेन में जाने के दौरान सिंगापुर जाने के दौरान तो मैं संजय सिंगा जी को इन्वाइट करूंगा कि वो आए और आगे का लेक्चर दें मेरा नाम संजय सिंह है मैंने B A arts and commerce college Indore से किया भरपुआ से उसका मैंने भी इसी तरह ही लेक्चर हुआ था सर का क्योंकि मेरे काम करा सर के साथ तो जब मेरा रनिंग मेरा रनिंग मेरा भर गया था जब मेरा जो परसेंट इतना वो नहीं था मेरा पचपन परसेंट जो मेरा रनिंग भर गया था तो हो गया सिलेक्शन मेरा पैंतीस जने सिलेक्शन हुआ था पैंतीस में सब तीन जने ही जा पाए वो भी दो हज़ार सोलह में हुआ था सत्रह में हाँ, सोलह में हाँ सोलह में नवंबर में गई थी जनवरी में मदद तो दो हजार नवम्बर में निकल गई थी तो आपको फार्म की स्कॉलरशिप का मतलब सरकार वो एक तो भोपाल से तो वहाँ से होता था वन कराने से तो ऑफलाइन है इसमें वो तो वो नहीं बस ये है कि आपकी शक्ति होना चाहिए जाने के बाद अगर आपकी अंदर इच्छा शक्ति जाने की तो हम पूछा देंगे आज की टेंशन मत लेना मैं बैठा हूँ मेरे को अपने स्टूडेंट पढ़ रहे सिंगापुर मलेशिया में वहाँ पे बहुत सारे पढ़ रहे हैं सब लोग नहीं है सर रहेगा मैं नहीं उनको सर रहेगा मैं बाहर जा रहा हूँ कोई नहीं जॉब करने के लिए तो मैं इसका आया हूँ आप बीच